tokosala comment mpo na petit feste na biso oyo tolingi tosala en plus eloko nini bainvite na biso bakolia Chef ngai moni tosala plat special po batu nionso ba sepela. Tolamba nyama nini? Chef ngai namoni tolamba nyama ya ndjiko. Pona nga na moni to luka nde ba soso ya sele oyo ba bomba na malili pona talo malamu. Boyoka, awa na ville ba nyama ya zamba ezali kowuta mosika na ba poussière pe ba nzinzi. Na yango koliya nyama ya zamba na ville vraiment ngai na boyi. Mpe lisusu toyeba te bamisuni oyo ezali kouta libanda ya mboka, oyo etiami na malili malamu te, ezali kopesa babokono mingi, ndakisa, bokono ya pulupulu. Bomoni boni soki tolambi basoso na biso ya mboka na loso to mpe na makemba? Tosunga babokoli soso.